Всем привет! С вами Саша и Катя. И проект самообороны для женщин Free Hem Craft Maga. Сегодня мы будем говорить про угрозу, которая является для женщин, для многих женщин болевым, болевой точкой. Если для мужчины болевая точка – это пах, то для женщин это волосы. Казалось бы, почему? Сила не в них, но есть проблема. Ой. Это история не про причинение боли, хотя и про причинение боли тоже. Я носил длинные волосы, вот. Было красиво. Вот, сейчас, сейчас я про эффективность, и поэтому у меня болят только яйца, когда в них будет. Но у девушек, когда их дергают за, за волосы, э, у них возникает гамма неприятных ощущений. Захват будет выполняться, скорее всего, левой рукой, но это не обязательно. Вот, смотрите я держу достаточно крепко. Ну что, нравится? Не надо. не надо? Почему? Не хочешь, что Что ты со мной пошла? Еще не трогай. сути, на самом деле, первая реакция, когда вы видите, что к вам идет рука, это сбить эту руку до того, как произошел контакт. Это превентивные меры, это тактика. Вали от меня! Мы руками делаем как будто такое загребающее движение. При этом обратите внимание, та рука, со стороны которой произошел захват, будет дальше от нас, а вторая рука будет ближе к нам. И дальше правая рука, которая дальше от нас, попадает примерно в район локтевого сгиба. Левая рука, вторая, прижимает где-то в районе, вот чуть ближе к запястью. Мы не пытаемся схватить, захватить или удержать его руку. Наша задача со всей силы, предплечьями, прижать его руку к себе как можно сильнее. Чтобы ее обездвижить, чтобы я не мог тянуть ее. В этот момент я пытаюсь ее тянуть, со все, уже с, я всем весом это делаю. И как вы видите, он, ей не очень приятно. Да но... мне ужасно неприятно! Да, но она контролирует ситуацию и контролирует мою руку при этом. Я здесь сгибаюсь, потому что при некоторых э, хватах у меня создается неприятный рычаг на локоть. И, или не на локоть, я не знаю, как это <laughs> правильно назвать. И у меня возникает непреодолимое желание следовать вниз. Что мы делаем после этого? У нас уже есть прижатая, законтролленная одной, одна его рука. Немножко согнувшийся наш атакер. Дальше мы делаем наш любимый удар коленом в пах. Каким коленом мы это делаем? Тем, который ближе к его паху. В данном случае левым. И бьем мы его несколько раз, пока он не отпустит нас. Потому что вот это наша задача, вот здесь наша проблема. Граф Мага также уделяет внимание психологической подготовке. Когда вас тащат куда-то за волосы, в вас это рождает страх, отчаяние на фоне резкой боли. Вам нужно трансформировать это в ярость и вложить это всю вашу любовь в удар коленом в пах или куда попадет. Последним пунктом мы будем делать несколько ударов молотками, скорее всего, куда-то в район затылка. Сейчас мы вам покажем. Он согнулся, и вот он отпустил нас. И вот здесь приходят наши камеры. Последнее, что нам нужно сделать, это убедиться, что он не будет нас догонять, убедиться, что у нас есть несколько секунд на то, чтобы развернуться, понять, что происходит вокруг, найти выход и уйти. Захват, контроль руки, колено. Колено пока не отпустил, отпустил. Камер, камер, камер, Оттолкнули, убежали. Эта техника на самом деле работает не только при захвате за волосы. Допустим, у вас пытаются снять сережки. Или каких еще случаев? Эту технику можно и нужно применять, когда вас хватает за капюшон, или у вас есть какой-нибудь нажористый воротник, мех, там, просто есть за что ухватить зим, зима, осень, пальтишку чего пошел? Вот козел. Важно помнить, что реагировать э, в этой ситуации нужно быстро и отрабатывать до тех пор, пока реакция не станет автоматической. Почему это важно? Потому что хватание за волосы – это первый шаг перед э, выбором между другими опциями. Есть четыре варианта действий, которые может делать мужчина, когда хватает за волос. В порядке возрастания проблемности. Первый – ничего, просто ты чё? Доминация и моральное подавление. Вторая – подключаем плюх, потом разговором. Третье – это сразу бабах, легкий сотряс или тяжелый сотряс, чтобы проще было полубездыханное тело в нокауте, в нокдауне, делать с ним что угодно. И четвертая опция – это схватить и увести на землю. Варианты, что мы хотим делать. С вами был проект женской самообороны Free Fem Krav Maga. И пока. Брал. Лагницы. Лагницы. Чего бери? Бери руку. Все нормально бери. все. Чего бери? бери? Я же вижу, что ты хочешь. Ну, да Чего ну, бери-то, а? а? А я не забрать.